被接腿了怎么办啊？这个问题持续了六年，六年前就发过这个视频，跟张扬那个时候特别早的时候，那时候我还很年轻，对吧？然后今天我要教一下依然怎么去破解这个问题。依然是他的右腿有伤，对吧？他只能用左腿，但遗憾的是他不会左腿扫踢怎么办呀？你你会吗？你看一下，我演示一下这个动作怎么做啊？你可以接我的腿吗？你就这样冲进给接住，好吧？对，夹住它，哎，嘣，锁住，好。 他接了腿之后，我怎么办呢？我最先要选择的方案就是，首先把我的膝盖冲外侧，然后这时候我的脚跟就扣住了他的胯部，这时候呢，他会感觉到疼痛，他就放手啊，他就会放手，对吧？我对他温柔一点，我对你，对吧？我这样做，假设你在这儿，你接我的腿，帮我瞬间翻过来，蹬蹬出去，对吧？第一种情况，再来一遍，他接住我的腿，我快速翻。 哎，但是第二种情况出现了，哎，他很配合，非常好，他不知道没有剧本啊，他锁死了，我翻不过来怎么办？而且呢，依然有可能干嘛？往前冲他，他冲过来，我这个时候看，哎，我又控制住他了， <laughs> 看到了吗？ <laughs> 依然没有这么大的力量啊。如果是一个男人的话，这个力量是这样的，我翻没翻成，他过来想摔我，我会把胯横在这里，这只手拉他的脖子。 看，这只手拉他的脖子，他头会抬起来，他的小半抬起来，然后这个手呢，我会摁他的头往下摁，这不算犯规哎，不算犯规，这是很好的一个动作。看，然后如果他他对抗我，你对抗我一下。我咬你腿。不不不，你要干嘛？哎呦，咬我，疼死了！ <laughs> 咬我，真咬我，这真的咬了，看到了吗？这，所以这个时候啊，没有办法，忍痛逃脱啊。这算犯规吗？算犯规，算犯规。但是你这种情况，裁判不一定能看见。好，这次你不咬我啊，这个时候你看。 接我的腿，然后头抬高，对吧？假设依然足够强壮，他往前推的时候，然后他头抬高，我摁不下来怎么办？我会选择跳起来，我会跳起来。我跟你说一下啊，我跳，这样把他压下来，这种感觉能理解吗？这种感觉，对吧？啊，那这个情况下就基本你逃脱了。但是你跟我说说，对方的水平特别高，你练了一个月，他练了十年，你为什么用这个技术没逃脱成功？拜托，这东西见招拆招的，你就是这样去做，对方也能破解你，也能破解你。 为什么呀？你跳下来瞬间，他也能给你绊倒，因为他练了太久了，他掌握时机的能力比你强。并不是说我的教程教你哪个，你用走到社会上你就无敌了。操，来吧，摔我，无敌了，不是这样的，理解吗？我们建立是一个平等的基础上。比如说你练了一个月，他练了五个月，他不会，你也不会。我教了你，你会了，OK，几率大一些，理解吗？很多朋友不理解，就是这个教学的一个场景，对吧？你说你跟波球用这招，我操，哥们儿。 不是一个水平的，好吧？你得有一样的战斗力的情况下，有一样的技术，你才更有几率啊去逃脱，好吧？感谢收看，我们下期见。